Jūs esat tulkošanas guru, un mēs šodien esam jums sagatavojuši dažas definīcijas par motokrosu. Es domāju, jums būs pa spēkam mums pastāstīt, kas īsti ir. Es saukšu vārdus, jūs atbildēsiet, ok? Labi. Davai. Aiziet. Ko nozīmē iemīt pēdiņu? Iemīt pēdiņu? Tas nozīmē, ka ieliek pēdiņu iekšā tupelē un iemin to pēdiņu. Zini, kas pēdiņa nāk apakšā. Man liekas, ka tas ir tā, kad uh, iemina pirms startā sakārto ar kājiņu vai nesmiltis. Iepriekš es biju motokrosā. Nē, es kaut kad esmu. Nemeties pa gudru. Labi, labi. Nu, nākamais. Holšak. Es nezinu, kas tas ir. Izdomāju, man liekas, tas ir tāds šotiņš, tikai ko dzer sportists piesnieks pirms starta. Opā, motokrosists un dzer sezonu taču. Bet tas ir ūdens. Nē, nu tu speciālais viņu dzēri. Ah, jā, pareiz, pareiz, pareiz. Uzvar ūdens. Protams. Mhm. Tā bija. Tāda parunāsim, kas ir špūra. Špūra ir tā risīte, kur vajag ietrāpīt ar abiem riteņiem. Es domāju, ka sievietes labāk zina, kas ir izsīta. Jā, Nē? tas ir. Nu, mēs šodien jau jautājam jūsu domas. Nu, jā, labi. jā, um, labi. Um, wide open. Uh, tā kā atvērts, at, atvērts baltais kaut kāds vaļā? Tas ļoti plaši atvērties kaut kas. Vai Ka, kas plaši piemēram, atvērties? Kas, piemēram, plašs atvērums? jā, jā plašs atvērums. Kas tieši motokrosā var plaši atvērties? Es domāju, ka uh, kaut kāds karburatoriņš tur druskuļi, un tad vairāk benzīna. Tur viņš patek ārā, vai ne? Vai ne? Vairāk uguntiņa un tad uh, lielāks, lielāks spriedze motoram. Labi, kas ir skrab? Skrab. Jā. Tas ir tāds skrubīts, ko iedušiņā motokrosis, ar ko noslaukt. Elko, elkoņus tāds mazgā ar skrubīti. Tieši elkoņiem. Jā, elkoņiem, ko smilts noņemt nost. Um, kas ir seatbounds? Um, drošības jost. Un uh, kas ir triple? O, tas ir tāds, ka tu trīs reizes vinē pēc kārtas. Arī trīs kārtas šī te apgrieziena uztais. O, lecot augšā uz trampīnu kaut kur ah, jā, bet, bet pārgaldam lecot. Backflipā, bet tā, trīs kārtas. Tā ir. Okay. Vidiņā kaut kādā. Lūdzu, stāstiet, kas ir kočkas? Kočkas? Jā, kočkas. Tas tas pats, kas kučkas, kad tu apmet vairākas kučkas pēc ramplīna. Turpinām. Kas ir panikrev? Ah, panikrev, tas ir tagad tu startā iemet nevis pirmajā ātrumā, bet atpakaļ gājienā un sāc uz otru. Močiem ir atpakaļ gājienā? Protams, kuram tu nav. Okay. Vari parādīt, kā divtakteris dara? Tad četrdesmit stundu. Tā kā Hārlīs vairāk. Kā tas ir, kad braucējs parojas vecītē? O, tas, mēs, tas ir tā, jā, no. ka palicās, tad viņš tā gaisā tā paliek. Nu, Priekšējais nu, nācis virs, nu, nu jā. Jā, tas piekrītu, tā ir. Tas bija easy. Easy, ok. Un kas ir ritma sekcija? Rītma sekcija ir uh, tramplīna tāds kopums, kuru, kuru pēc kārtas ir tā izšķirta jo ja gudri, tu, ja tu gudri. Narausī, ja tu pirmajā nepareizi, tad pārējie tur rit, ārā no ritma un viss. Nē, nē, nē, šeit bija pareizais variants. Nu, dod labi, labi. Malacis. Un uh, kas ir superkaus? Tas ir kaut kas tāds tā kā cross, motocross. Es, es teiktu, blazme. Blazme. Jā. Jā. Tas Tagad kaut... es apstulbu, es iepriekš savus vārdus. Bet kaut kas daudz, daudz superīgāks. Tas ir superkross. Mēs šeit esam atbraukuši atbalstīt mūsu vietējos džekus un arī kādu meiteni motokrosā. Nu tad, lai jums izdodās vēl nākamie starti. Protams, bet... pabalēt. Nu, pr protams, loģiski. Nu tad nu sākam. Sākam balīt. Droši, droši, kustīgāk. 你的照顾。